忙しいんだから手短に済ませてもらえますかなこの後講演会とのパーティーがあるので講演会との飲み食いなんてキャンセルしたまえよそうも言っておれんだろう神奈川の知事が新しい規制法案を発表したんだ国政に影響がないとはいえ人気取りのパフォーマンスとしては絶大だよ代わりに我が党も何か案を出さないとダメだな 何か叩いても大丈夫そうなスケープゴートそんなものかねまあいい手短に言おう今日は国連が要求してきているゲシュタルト計画への参画についてだゲシュタルト計画あああの面倒で金にならなさそうな案件か詳しくは後から専門家に報告させるが国際社会全体で 大々的に推し進めることになったらしいで我が国に金を出せとそうだ白煙化症候群発生の国として莫大な負担を要求してきている白煙化症候群が日本固有のものじゃないことはすでに研究で明らかになっているんだろうお隣の国はそう思わないさしかし今回のゲシュタルト計画の進行については米ソが協力の姿勢を示しているつまり ゲシュタルト計画に金を出せばうるさい国の保証要求を米ソが潰してくれるっていうことかどっちみち金を払うわけだ国民への説明がまた面倒なことになるそもそもそんな不確実な方法で国民の納得を得ることができるのか、ね、国民の納得など今は重要じゃない今は生きるか死ぬかの半年後には衆院選も控えてる うかつな行動は党の利益にならんだろう、 <sighs> 国民も党も命があればの話だがな